Всім привіт, друзі! Сьогодні мова піде про телефон BlackView BE6000. Раніше я на нього робив огляд на своєму каналі, але сьогодні я хочу зробити відгук за його прошивку, а саме за Android 7.0. Е, давайте поглянемо. Телефон в нас китайського виробництва, чисто китаєць, захищений рівню захисту IP68. І хочу вам сказати, що він мене радує, не ламається принципі, ну не в принципі, а так воно і є. Він дійсно водостійкий, скільки разів вже перевірялося і працює на ура. От Ніяких проблем не було до тієї пори, поки він не обновився на Android 7.0. Але не лякайтесь, зараз я поясню, які тут є нюанси. Для перевірення обновлень ми заходимо у налаштування. В самий низ і про телефон. Далі бездротове оновлення. І зараз телефон нас може От, Перевірити оновлення. І при підключенні до мережі Wi-Fi або інтернету от, у вас встановлено новішу версію. Е, він шукає оновлення. Якщо оновлення з'являється, е, то телефон може запропонувати завантажити його і встановити. Таким чином, е, нещодавно, буквально декілька місяців назад, місяць-півтора з'явилася Е, обновлення останнє версії 12.16. Е, це орієнтуються власники цих телефонів по чотирьох останніх цифрах. З'явилося останнє оновлення, і е, це Android 7.0. До цього, чесно кажучи, я не пам'ятаю, який Android стояв. Ось версія Android 7.0. І коли телефон обновився, одразу стали з'являтися певні проблеми. Проблеми були з чим? В першу чергу мене не радує телефон. От ми заходимо в телефон і, наприклад, я хочу набрати номер. Дивіться. Зірочка, наприклад, перевірити рахунок, банально перевірити рахунок. Додаток телефон перестав працювати. Відкрити додаток знову. Давайте відкриємо. Ще раз. Зірочка. Наприклад, 100. Я не встигаю набрати номер. Скажете, проблема в зірості. Давайте перевіримо інший номер. Наприклад, 0, е, все, дві цифри, і знову додаток перестав працювати. Це Android 7.0 конкретно під цей телефон. Е, Скоріше за все, це якась інженерна версія, яка не дороблена. Тому е, я сподіваюся, найближчим часом прийде оновлення, яке ці проблеми, скажімо так, позбавить цих проблем цей телефон. А так, телефон працює на ура. Єдиний мінус, е, в нас, як знаєте, немає меню. От 6 і 7 Android на них немає меню. Тобто все, що в нас є на телефонові, знаходиться на робочому столові. Е, тепер дивіться, який нюанс. Якщо перезавантажити телефон, ми набираємо рестарт. Поки телефон перезавантажується, я об'ясню. Е, є така програмка, яка, скажімо, на комп'ютері це проводник називається. Е, а в даному випадку, якщо не помиляюсь, лаунчер. Лаунчер це програма, яка відкриває інші програми, тобто той самий проводник, тобто робить ярлики і просто по цих ярликах відкриває. Так як в даному випадку в нас немає меню, доводиться працювати лише з робочим столом. І отакий нюанс вийшов. Після того, як встановився 7 Android, лаунчер на відмову не хотів працювати. Тобто він писав, що зараз ви побачите це все, що неможливо відкрити додаток, додаток працює некоректно, перезапустити, і це все циклювалося. Перших декілька хвилин, точніше хвилин 40, я не знав, що робити. Я думав, що доведеться його перепрошивати і назад, все. Але потім з певним часом я змирився. Дивіться, в нас перезапустився телефон, ми його відкриваємо, наприклад, пароль встановлений, це все працює. Е, телефон завжди сам нагадує, як встановити сім-карти, натискаємо назад. Додаток лаунчер перестав працювати. Відкрити додаток знову. Давайте. Додаток лаунчер періодично перестає працювати. Давайте закрити додаток. І все. У нас ярлики пропали, тільки додаток перезавантажується, бо телефон розуміє, що це його стандартний, по якому він повинен працювати. Знову натискаємо Закрити додаток. І таким чином. Але рішення було, скажімо так, на поверхні. Е, Коли я почав переживати, як бачите, ярлички з'являються. Яким чином я зробив? Точніше, не я, мені показали. Я почав тикати в місце, де повинен бути ярличок. От я попав на папку, папка відкрилась і лаунчер став працювати. Не обов'язково на папку можна спробувати на інші ярлики, але в моєму випадку я потрапив на папку, не знаю, можливо, з ярликами може не спрацювати, але такий момент є. Е, Ось. Тому, що довелося зробити з телефоном? З телефоном змиритись я не зміг, довелося скачувати іншу програму, через яку можна набирати. В даному випадку вона стала працювати. По інтернетові також є декілька зауважень. Точніше, не зауважень, ну я я це все пояснюю вам, щоб якщо ви подумаєте, якщо у вас такий телефон і ви цікавитесь сьомим андроїдом, чи е, е, коштує на даний момент його ставити, чи варто, як сказав, то я поки що кажу ні. Тобто прийде оновлення, тоді з цим оновленням потрібно буде. З інтернетом який момент вийшов. Е, Коли ми вмикаємо Wi-Fi, підмикаємось до нього і, наприклад, вдома сидимо з Wi-Fi, все працює гарно. Тільки ми вмикаємо е, передачу мобільних даних, тобто Wi-Fi ще є. Виходимо з дому, Wi-Fi вимикається, а мобільна передача не вмикається. Тобто сам перемикач він на стану вімкнено, ми вимикаємо, вмикаємо знову, а інтернет не підключається. Він залишається на своєму місці. Е, В такому випадку я знову ж таки перезавантажував телефон, тоді інтернет з'являвся. Інші випадки були весь день, коли проходив на мобільному інтернетові, приходив додому, е, відкриваю значить, вкладку Wi-Fi. І тут Wi-Fi ввімкнено, але інших немає. Просто, тобто Я розумію, що Wi-Fi десь є, але він їх не бачив. В такому випадку вимкнути і вімкнути, воно все з'являлося. От, е, Але знову ж таки, після підключення ми вимикали і тут же як повезло. Бувало, інтернет мобільний підключався, але скоріш за все він переставав працювати. Знову ж таки, це така епохівська. От, Поки що зауважен тільки телефон, лаунчер та інтернет. Більше я їх не помітив. Користуюся самим андроїдом близько, ну напевно, місяця, можливо трошки менше. В принципі, я ним задоволений, він працює коректно. Якщо не вважати ось цих трьох косячків, скажімо так. Е, Ну, Що ще цікавить за період того моменту, поки в мене телефон перебуває. Багато хто казав, що ці пластини затруються, це все поцарапається. Єдиний мінус е, тут був імей-код. Він стерся, тому якщо ви будете брати такий телефон, його бажано, звісно, е, записати десь або сфотографувати і собі запам'ятати. Навіть перед зеркалом стати і сфотографувати. Е, по міцності також зауважень нема. Можете навіть бачити маленьку вмятину, він вже впав раз. От, е, Гума дійсно допомагає, заглушки багато хто робив ставку на те, що вони порвуться, ні, вони тримають. От, Що навушники, що зарядне. Не пережимати головне. Е, Перевіряв також датчик тиску. Датчик тиску працює, програмка все є. Єдиний косяк, який в мене є, це з навушниками також. Навушники не від нього зараз, бо від нього в принципі якості гарної, але... Е, я хотів інші кращої якості, тому ну, не хотілося підточувати, я їх вставляв наполовину. І скоріш за все я трошечки міг пошкодити гніздо або просто поцарапати наушники. Іншими словами, не завжди став бачити наушники. З часом я підточую, якщо все запрацює, я думаю, запрацює. От інші наушники він бачить. Е, а так, в принципі, всім я задоволений. Яскравість регулюється. До речі, в сьомому Android більш е, змінний інтерфейс і більш краще працює навігація. От. По батареї батарея тримає також непогано, мене все влаштовує. Е, І якщо в режимі очікування, він може в принципі, спокійно тиждень навіть більше ну, простояти, так вчасно подивитися погоду або ще щось. Тобто зайшли, подивилися, ну, пішли. От. На цьому, а, і плівочка. Е, стандартна плівка для захисту, яка була наклеєна з моменту пересилки з Китаю, вона лише трошки поцарапалася за момент користування. От, А так, в принципі, вона держиться, не відклеюється, я всім влаштований. Плюс ще запасна плівка є в комплекті. що. Звісно, на Аліекспрес продаються кальонні стекла на нього, е, закалені скло. Силочку я залишу для вас в описі, ви собі подивитесь. Е, ніякого, скажімо так, чехла я на нього не знайшов, бо по суті весь телефон як чохол. Е, ось. Ну, в принципі, це такий мій коротенький відгук. Пишіть коментарі, можливо, хтось чимось не згодний або хоче дописати своє, буду завжди радий почути вашу думку. От, А на цьому, друзі, у мене все. Дякую вам за перегляд, чекаю ваших коментарів і чекайте нових відео. До нових зустрічей, бувайте!